ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? አለን አለን። እኔ የምልህ ዛሬ ምን እግር ጥሎ መጣ ወደዚህ? ዛሬ እባክህ አንዳንድ በሆነ ጉዳይ ላይ ላማክርህ ነበር የፈለግኩት። በዚህ በወተት ላሞች ዙሪያ ነበረ። ምናልባት በእሱ የሆነ አጠር ያለ ነገር ባገኝ ብዬ ነው። አሁንም እንዳየኸው እንደምታውቀውም እኔ አካባቢ የመሬት ጥበት አለ። ብዙ እንደፈለግ የሆን ነገር አልምተህ እንኳ መኖር በማችልበት እንትን ስለሆነ ምናልባት ካለው ሁኔታ አንጻር የተሻሉ ዝርያዎችን ገዝቼ እነሱን በወተት ጥቅም ለማግኘት ስለፈለጉ ቅድሚያ እውቀቱ ቢኖረኝ በሚል ነው ወደ አንተ የመጣሁት። ስለዚህ እስኪ ብታብራራልኝ። እሺ መለያ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ስላንተ ያው ብዙ ነገር አውቃለሁ። ማቀው ምንድነው ትንሽ መሬትም ጥበት አለብህ። ካለው የመሬት ጥበት አኳያ ከምትሰራው አኳያ ብዙ ተነጻጻሪ የሆነ ነገር የተለወጥከው ነገር የለም። ብዙ ለፍተሃል። አሁን ስለዚህ አንተ ማድረግ ያለብህ በዚህ ከመጣ ሁዲ ምነግረ ምንድነው በዚህ በወተት ላም ግዢ ገዛለሁ ብትል የውጭ ዝርያ ወይም የተሻለ ላም ግዢ ገዛለሁ ብትል በጣም ውድ ነው። አቅምህ ላይ ፈቅድ ይችላል። ስለዚህ ላሚቷ ቤት ላይ ያሉት የሀበሻ ዝርያ ላሞችን በማዳቀል ማሻሻሉ የተሻለ ነው የሚሆነው። አሁን የተሻለ ቀበሌያችን ላይ አቶ ሁሴን አብሽር የሚባሉት አውቃቸዋለ። የተሻለ ዝርያ ያላቸው ጥሩ የወተት ላም ዝርያዎች ጥሩ ወተት ያቀርባሉ። ስለዚህ እሳቸው ጋር ሄደን ተሞክሮውን ብናየ የተሻለ ነው። ስለዚህ ቀጣይ አሁን ብንሄድ ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይለኛል። እሺ በቃ ተነስ እንሂድ። ጤና ይስጥልኝ አርሶ አደሮች። ስሜ ሳምሶን ተክሌ ይባላል። የጉራጌ ዞን በመስቃን ወረዳ በየተቦን ቀበሌ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። በስራዬ በዚሁ በየተቦን ቀበሌ በእንስሳት እርባታው ዘርፍ አመርቂ እንትን ያስገኙ ሰዎች አሉ። እንዳያችሁት እንግዲህ ቢሮዬ ድረስ አቶ መለሰ መጥተው ስለ ወተት እርባታና ስለ ዝርያ ማሻሻል ማወቅ እፈልጋለሁ ብለው ስለጠየቁኝ አሁን ቀጣይ የምናደርገው ሞዴል እንዴት መሆን እንደሚችሉና በወተት እርባታው መስክ እንዴት አመርቂ ውጤት ማምጣት እንደሚችሉ ለማሳየት በቀበሌያችን ሞዴል የወተት አርቢ የሆኑት ወደ ሁሴን አብሽር ቤት ወስደን ተሞክሮ የምናሰራጭ ይሆናል ወደ እሳቸው። ስለዚህ አሁን ቀጣይ ሁሴን አብሽር ቤት የምናደርገውን ነገር እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ፈቱ ፈቱ፣ እስካሁን አልተነሳም እንዴ? ባልተነሱ ልበል። የማለቢያ እቃውንም መጥረጊያውንም ይዘናል። ረፍዷል ስልበል ደስ ያበሽ ደስ ያበሽ ደስ ያበሽ ደስ ያበሽ ደስ ያበሽ ኢትዮጵያ ገኘና ደስ ይበል እዚህ ቤት አቶ ሁሴን እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው። ሁሉ ሰላም ነው። ስራ እንዴት ነው? ሰላም ነው። ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ከየት መጣችሁ? ዛሬ እንግዲህ የመጣ ነው ከቀበሌ ነው። እሳቸውን እንግዲህ መለስ አለሙ የዋልጎታ አንድ ልማት ቡድን አባል ሲሆኑ በቀበሌያችን ጽፈ ቤት ድረስ መጥተው በወተት እርባታ ዝርያ ማሻሻል መግባት ስለምፈልግ በእንስሳት ዝርያ ማሻሻል ላይ ያሉ ተሞክሮ ካለ ልይና ወደ ተግባር ልገባ ፈልጋለሁ ብለው በጠየቁ መሰረት ወደ አንተ ጋር ይዣቸው መጥቻለሁ። እስቲ ስለ ዝርያ ማሻሻልና ስለ ወተት እርባታ አጭር ነገር ልምድ ብታካፍልልኝ ብዬ ነው። እሺ አቶ ሳሚ እና አቶ መለሰ እንኳን ደህና መጣችሁ። አቶ መለሰ ስላወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያለውን ነገር ለመነጋገር ትንሽ አረፍ ብለን እናወራለን ማለት ነው ስለ ልምዱ ፈቱ ወንበር ይዘና ቶሎ በል አንድ ጨምርበት። እሺ ና አቶ መለሰ ና ቁጭ በል። እንግዲህ አቶ ሁሴን በጣም ደስ የሚለው በቀበሌያችን የተለያዩ እንግዶች ይዤ ስመጣ ስለምትቀበል የተለያዩ ተሞክሮዎች ሳመጣ ስለምታስረዳልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ጊዜህንም እየተሻማው ነው። እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው እና ሁሴን፣ አሁን ለአቶ መለሰ ስለ ዝርያ ማሻሻል በደንብ አድርገህ እንድታስረዳልኝ እፈልጋለሁ። እስቲ ያስረዳልኝ እና ዝርያቸው የተሻሻሉ የወተት ላሞች ከሌሎች ላሞችስ በምን ይለያሉ? ጥቅማቸውስ ምንድን ነው የሚለው ነገር በዝርዝር አስረዳልኝ ለአቶ መለሰ። እሺ በጣም አስረዳልሃለሁ። እንግዲህ አቶ መልሴ እዚህ አካባቢያችን ዝርያዎች በጣም እንትን ናቸው። እየወረደ የወተት መጠን ነው ያላቸው። የሚሰጡትም ወተት በጣም ትንሽ ነው። እኛ በልምድ የምናውቀው ድሮ የምናውቃቸው ማለት ነው አካባቢያችን ላይ ያሉት ቢሰጡ ቢሰጡ እንኳን ምግብ ከተመቻቸው ከአንድ ሌትር እስከ ሶስት ሌትር ነው የሚሰጡት አይደል? ከዛ በላይ እንትን አይሉ እነዚህ ግን የተዳቀሉት ዝርያዎች ከ11 እስከ 18 ሊሰጡ ይችላሉ። የተዳቀሉት የኛዎቹ አዳቅለ ያንን ካገኘ ከ11 ሊትር እስከ 18 ሊትር ሊሰጡ ይችላሉ። ግን ሙሉ የውጭ ዝርያዎች ደግሞ ካገኘ እነሱ ከ25 እስከ 30 ሊትር ልታገኝ ትችላለህ። ይሄ ነው ልዩነታቸው። በተጨማሪ ታለቡ እንኳን ቢባል ርዝማኔያቸው ማለት ነው እስከ አምስት ወር ነው። እነዛ ግን የተዳቀሉት እስከ ዘጠኝ ወር ታልባለ። የተዳቀሉት ስምንት ሌትር ስታገኝ ሁለት ቢኖሩ ደግሞ ስንት ማለት ነው? ሰላሳ ስድስት ሊትር ማለት ነው። እነዛ ግን ስንት ነው የምታገኘው? በሁለቱ ላ ዘጠኝ ሊትር ሂሳብ ነው የምታገኘው። ስለዚህ ይህንን ወደ ሂሳብ ሰርቶ ቀጥታ ወደ ስራ መግባት ማለት ነው። እንግዲህ አቶ መልስ የሰማህ አይደል? በአቶ ሁሴን አብሽር እንግዲህ ይህንን የሰማኸውን ነገር ለመተግበር ዝግጁ መሆን መቻል አለብህ። ለምሳሌ ቅድም አንኳር ነገር ነግሮሃል። የእኛ አካባቢ ላሞች አምስት ወር ነው የሚታለቡት። ግን የውጭዎቹ የተሻሻለው ዝርያ ስንት ነው የሚታለበው? ዘጠኝ ወር ይታለባል። ያ ልዩነት ማስላት መቻል አለብህ ጥቅሙ። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል የእኛ አካባቢ ላሞች አምስት ወር ስታልባቸው ምጥን መኖ ብትመግባቸው እንኳን ከአንድ ሌትር እስከ ሶስት ሌትር ሁለት ላም ብሎ አስረድተዋል። ስድስት ሌትር ልታልብ የምትችለው ምጥን መኖ በአግባቡ ከመገብክ ነው። ስድስት ሌትር ልታልብ የምትችለው የውጭ ዝርያ ደግሞ የተሻሻለው የተዳቀለው ማለት ነው። እሱን ደግሞ ምንድነው በትክክል መኖ ምጥን መኖ ከመገብካቸው ከ11 እስከ 18 ሊትር ልታልብ ትችላለህ። ሁለት ላም ቢኖረኝ ብለህ ብታስብ ስንት ነው? እስከ 36 ማለብ ይቻላል። ስለዚህ ይህንን አስልተ አንደኛ ከቦታ አኳያ ብዙ አስር ላም አስራ አምስት ላም ከማርባት ሁለት የተሻሻለ የተዳቀለ ዝርያ የወተት ላሞች ወደ ተግባር አግብተ ስራ ብትጀምር ውጤታማ መሆን እንደምትችል በአቶ ሁሴን መረዳት ትችላለህ። አቶ ሁሴን ሲጀምር አንድ ላም ነበረው። ከአንድ ላም ነው አሁን ወደ ሰባት ላም ያደገው። ስለዚህ ይህንን ተሞክሮ ከሁሴን ጋር ተከትለህ ቀጣይ ዛሬ ሁሴን ጋር የምናሳየው ተሞክሮ አንተ ጋር ማሳየት መቻል አለብን። አመሰግናለሁ አቶ ሳምሶን እና አቶ ሁሴን አብሽር ይህን እድል ለመጋራት ወይም ይህን እውቀት ለማግኘት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን እነዚህ ላሞች በጥቅሉ ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ይበዛል። በጣም ይመገባሉ፣ ይበላሉ ይባላል። ይህን ነገር ደግሞ በውል ቢያስረዱኝ የተሻለ ይመስለኛል። እንግዲህ አቶ መለሰ ያነሳው ነገር ጥሩ ነው። ብዙ ግን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ወደ ስራ ከመግባት በፊት ብዙ ነገሮች እንደሚባሉትን ምንሰማ ከሆነ ስራ ላይ አንገባም ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አቶ ሁሴን አብሽር ይህንን ያነሳው ጥያቄ እጥር አድርገህ በደንብ እንዲገባው አድርገህ ገለጻ ብታደርግለት አዋጭነቱ ይሄ ሰዎችስ ብዙ ይመገባሉ፣ ብዙ ያደክማሉ የሚባለው ነገር እንዴት ነው? እስቲ አንተ እየደከምክበትም ከሆነ ብዙም ልፈት ብቻ ከሆነ ውጤትም ከሌለው እስቲ ንገረው። ያለው ነገር? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አቶ መልሴ የጠየቀው። እንግዲህ በጣም ይበላሉ፣ ልክ ነው ይበላሉ። እንግዲህ በበሉትም እንትን ቁጥር ይሰጣሉ ነው ምርታቸውን በዛን ያህል ነው። ስለዚህ አንተ ምንም ይሄ አሳሳቢ እኮ አይደለም። አንተ አብልተህ ካገኘ ምን ያሳስባል? ሌላው ደግሞ ድካም አለው የሚባለው መቼም ያው ቁጭ ብሎ የሚበላ ማንም የለም። ስለዚህ ምንም አይደለም። እንግዲህ አቶ መልሴ በደንብ አድርገህ ተረድተሃል። ቁጭ ብሎ ድካም ድካም የሚለው ቁጭ ብሎ ሳይደከም የሚበላ ነገር የለም። ላሞቹ አስር የአካባቢያችን የአበሻ ላሞችና የተዳቀለ አንድ ላም የሚሰጡት በወተት ስናየው እኩል ነው። አንድ ሌትር ቢሰጥ አስር ሌትር ቢሰጥ እኩል ነው ማለት ነው። እንደውም እጥፍ ነው። እነዚህ ከ11 እስከ ሀያ ይሰጣሉ። የአካባቢያችን አስር ላም ከምናንጋጋ እንግዲህ ይኸው ያየውም ተሞክሮ የሚያሳይ ነገር ነው። አስር የአካባቢ ላም ከማርባት አንድ የተዳቀለ ላም ማርባት ይሻላል የሚለው ነገር በአይንህም በብረቱ እያየኸው ነው። እንግዲህ ቀጣይ ወደ ተግባር እንድትገባ ባየኸው መሰረት ቀጣይ መግባት አለ በሚል ነገር ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። በዚህ ተጨማሪ አቶ ሁሴንም ጠይቆ ነገር ቢኖር ይሄ የተሻሻሉ ዝርያ ላሞች መጠቀም ከጀመሩ ጀምሮ በህይወቱ የመጣው ለውጥ ወይም በኑሮ ምን አይነት ለውጥ ነው? ይሄስ ቢያስረዱኝ። እንግዲህ ያገኘሁትን ለውጥ ተዘርዝሮ ማያልቅም። እንግዲህ በአጭሩ ልንገር አቶ መልሴ ያገኘሁትን ለውጥ ምን ልበል እንግዲህ በቀን እነዚህ አሁን በሰባት ከብቶች የሚገኘውን ብነግርህ አንተ ላታምነኝ ትችላለህ። በእነዚህ በሰባቱ ከብቶች በቀን የማገኘው ወደ 1800 ብር ያክል አገኛለሁ። ይህንን በወር ደግሞ ስታሰላው በጣም ብዙ ብር ነው። በጣም ብዙ ብር ነው። ስለዚህ ጥሩ ቤት ሰርቻለሁ። ጥቅሙ የምለው ቤቴ ውስጥ ብትገባ ቤት የሚያስፈልገው ነገር አሟልቻለሁ በሞላ ጎደል ሶፋ፣ እነዚህ የምትላቸው በቃ ነገሮች በሙሉ አሟልቼ ቴሌቪዥን አለኝ። ልጆቼ በቂ ወተት ያገኛሉ። የአካባቢውን ሰውም በወተት የታመመ ቢሆን ምን ቢሆን መጥቶ የሚጠይቀኝ ለልጅ ቢሆን ይወስዳል። ይሄም በራሱ ጥቅም ነው። እርካታን ታገኛለህ በራስህ። ወስጄ ደግሞ ለሆቴሎችና ለአንዳንድ እንትኖች እሸጣለሁ። በእነዚህ አይነት system ነው እንትን የምለው። በተጨማሪ ደግሞ ሌላም አንድ ወላጅ የሌለው ተማሪም እሱንም እደግፋለሁ። ዩኒፎርም፣ ደብተር እንደዚህ አንዳንድ ነገር እደግፋለሁ። እሺ አቶ ሁሴን አመሰግናለሁ። አሁን አይቻለሁ፣ ደስ ብሎኛል። አሁን ግን እኔ ያሉኝ የአበሻ ላሞች ናቸው። አሁን የተሻለ ዝርያ ላሞች ለመጠቀም የሚያዳቅለው ባለሙያ የማገኘው የት ነው? ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ በኋላ ባለው ነገር ከጎናችን ባይለዩ እኔ አንዳንድ ሁኔታዎች ቀበሌም ላይ ሲነገር ስለሰማው የእርስዎን የተነሱበት ሁኔታ በጣም አመርቂ ነው፣ ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። ይህማ በጣም ቀላል ነው አቶ መልሴ። ሁለት ባለሙያዎች አሉ በወረዳችን ላይ እንደ ደወልክላቸው ቶሎ ከችላሉ። ሞተር አላቸው። እንግዲህ የእነሱን ስልክ ሰጠሃለው። ምልክት አላቸው ከብቶቹ። ምልክት ሲያሳዩ እነሱ ጋር መደወል ብቻ ነው ካንተ የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ መጥተው እነሱ ያዳቅሉልሃል። የተሻሻለ ዝርያ አገኘህ ማለት ነው። አቶ ሁሴን ምልክት ያልከኝ ነገር ምንድን ነው? ሁለተኛም ደግሞ ከሰዎቹ ባለሙያዎቹ ሲመጡ እንዴት ነው ምጠራቸው? ክፍያቸው ከፍ ያለ ነው ወይስ እንዴት ነው? አቶ መለሴ ይሄ ምልክት የተባለው ነገር እኔ በመልሰው አሁን የጠየካቸው ጥያቄዎች እኔን ስለሚመለከት እኔ መልሰዋለሁ። ምልክት ያለህ ምንድን ነው? ላሞቹ ምልክት የሚያሳዩት ኮርማ ሲፈልጉ ምንድን ነው ሌሎች ጊደሮች ወይም ላሞች ላይ በሬዎች ላይ ይወጣሉ። ሁለተኛ ብልታቸው ይቀላል፣ ብልታቸው ላይ ፈሳሽ ያሳያሉ። ይህንን የመሰለ ከሌላ ጊዜ ለየት ያለ ባህሪ ሲያመጡብህ እኔ ጋር መደወል ትችላለህ። እኔ ደውዬ እንዲመጡ አድርጌ ታዳቅላለህ ማለት ነው። ሌላው ክፍያ የሚለው እንኳን ክፍያ ከጥቅሙ አንጻር በጣም ክፍያ ማይባል አምስት ብርና አስር ብር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ቀላል ነው። አንተ ብቻ ወደ ተግባሩ ለመግባት ዝግጁሁን ቀላል ነው። ያለ ችግር ሲኖር ደግሞ እኛ ጋር ልክ ዛሬ መተን እንደጠየቀን ቀጣይም ያሉ ችግሮች ሲኖሩ ጠይቀን የተለያዩ ነገሮች ከኛ በኩል የሙያዊ ድጋፍ ታገኛለ ማለት ነው። አቶ ሁሴን ይሄ ያልከኝ ነገር በጣም ደስ ብሎኛል እና አሁን ከብቶች ብታሳየኝ የተሻለ ይሆናል ምናልባት ፍቃደኛ ከሆንክ ኧረ ችግር የለውም ና ላሳየ ግባ ይኸው ያው እነዚህ እንደኛ አካባቢዎቹ ውጭ ላይ አይወጡም ብዙ ጊዜ ፀሐይም እንትን አይላቸውም እና ብዙ መጓዝ አይችሉም ደግሞም የለባቸውም መጓዝም የሚበሉበትም እንደዚህ አይነት ገንዳ ሰርተ ነው ሳሩም የምታስቀምጥላቸው ብዙ የሚከብድ አይደለም አሁን ይሄ ከአካባቢያችን ከእንጨት ነው የተሰራው ከጣውላ ነው የተሰራው እንጂ የሚከብድ ነገር አይደለም። ጋጣው ደግሞ ያው እኛ አካባቢ ድንጋይ አለ እዚህ ሰፈራችን ላይ አሸዋ ብቻ ጨምረ ከሲሚንቶ ጋር እንደዚህ ትሰራላቸዋለ። በጣም ይመቻቸዋል ማለት ነው። እንደኛ ሀገር አይደለም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጥጆቹም ያው የተወለዱትም ጥጆች እዚሁ ተዳቅለው ማለት ነው የተወለዱት ጥጆችም አሉ። ለምሳሌ ዛች ጋለ አንድ ጥጃ እሱም ተዳቅሎ ነው የተወለደው። ሌላም አለ ተዳቅሎ እንደገና ራሱም የወለደ አለ። አቶ ሁሴን አመሰግናለሁ። ይህ ምልክቶቹ ያልኩ ዛሜ አሁን ወደ ቤት ሄጅ እስኪ ሰሞኑ እንደዚህ አይነት ምልክቶች እያየው ነበር፣ ጥልቅ እንትኑ ስላልነበረኝ አሁን እስኪ ቤት ሄጅ ያለውን ነገር አይቼ እደውልላለሁ። እንግዲህ በጣም ጥሩ አቶ ሁሴን ለሰጠን ማብራሪያ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ከብቶቹም የመታለቢያ ሰዓታቸው ስለደረሰ እንግዲህ እኔም ወደ ሌላ አርሶ አደር ሊድ አቶ መለሰም በጣም ጥሩ ለዚህ ተግባር ተነሳስተው ስለመጡ እንግዲህ ሁላችንም ወደ የስራችን እንግባ። አንተም ወደ አለባ ግባ። እንግዲህ እናመሰግናለን። እሺ፣ እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ አርሶ አደሮች ከአቶ መለሰና ከአቶ ሁሴን አብሽር ጋር የነበረን ቆይታ በጥሞና እንደከታተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ የአቶ ሁሴንና አቶ መለሰ አለሙ ያለውን ነገር ከተከታተላችሁ አሁን ደግሞ ያለውን ነገር እኔ ጠቅለል አድርጌ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ በተከታተላችሁት ነገር ዋና አንኳር አንኳር ነገሮቹን ስንገልጽ ምንድን ነው የወተት ላሞች ዝርያ ማሻሻል ማለትም የወተት ላሞች የውጭ ዝርያዎች ንጹህ የውጭ ዝርያዎች ከ11 እስከ 20 እና ከዛም በላይ ይሰጡናል በቀን ማለት ነው። እና ደግሞ የእኛዎቹ ደግሞ ላሞች ከአንድ ሌትር በላይ እንደማይሰጡ እና የተዳቀሉት ደግሞ የእኛውና የውጭ ዝርያዎች የተዳቀሉት ደግሞ ከ11 እስከ 21 ከዛ በኋላ ደግሞ የውጭ ንጹህ ዝርያዎች ደግሞ ከዛን ከ20 እስከ 30 እና ከዛም በላይ እንደሚሰጡ የተማርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም በዚህ መልኩ ሁላችንም ያየነውና የሰማነውን ነገር ተግባራዊ አድርገን ውጤታማና የቤታችንን ገቢ የማሳደግ ስራ መስራት አለብን። ስለዚህ በዚህ በተከታተልነው መሰረት አንኳሩ ነገሮች ይሄ ይመስላሉ። ሁላችንም የማዳቀሉን system ተጠቅመን ሁላችንም ተግባራዊ ልናደርግ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለ። በቀጣይ ሌሎች ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ላይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩኝ።